with the heat. 真的太多，感动的事太 low，助理疯癫的抬头，b e 别 s t a r 都在看我，My life's crazy show，想看这怎么 o y e a h yeah，口袋怎么这么厚，出场全场都开口。我，保持疯癫，Everyone watching me，保持疯癫，When I come to you，保持疯癫，I have a crazy dream，保持疯癫，L J U。 Thank you.